Wow. Ha ha ha ha! Hmm. えっうん Hmm. 응? 오. 어? 어? 오. 음. 하. 음? Zo Zuye, the barbecue, nou, and I'm Nee, die kan wel eens. En die ook, ja. Hm? Mm. Wow! Eh? 嗯

咦，呵 <laughs>